Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar para vocês de um novo método contraceptivo que chegou recentemente ao Brasil. É um método contraceptivo feito apenas de progesterona. Para quem não sabe, a maioria das pílulas é composta de dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Na verdade, o principal hormônio que impede a gente de ovular é a progesterona. Kézia, então por que a gente tem estrogênio na pílula? O estrogênio ele vem para dar estabilidade ao endométrio que é aquele tecido dentro do útero que é o que a gente menstrua. Quanto menos estrogênio a gente tem na pílula, maior a chance da gente ter sangramento durante os dias do mês. Então, durante aí, o processo do, de, de criação das pílulas, foi-se a tecnologia aumentando e diminuindo a quantidade de estrogênio das pílulas, até que chegamos a ter pílulas sem estrogênio. Ao contrário do que muitas mulheres imaginam, a pílula de progesterona pura não é indicada apenas para mulheres que estão amamentando ou para mulheres que tiveram trombose, para mulheres que não podem usar estrogênio. A pílula de progesterona pura pode sim ser utilizada por qualquer mulher que não deseja usar estrogênio. Né? O estrogênio ele pode ter uma série de desconfortos, malefícios para as mulheres, pode causar melasmas, pode causar inchaços, enfim. E a pílula de progesterona pode ter vários benefícios. Bem, mas então eu quero falar para vocês quais são os benefícios, né? Qual que é o grande boom dessa nova pílula, gente. É porque essa nova pílula que chegou aqui no mercado, ela é feita de drospirenona. E o que que drospirenona tem de tão bom, Kézia? Bem, drospirenona é uma progesterona que já era utilizada em outras pílulas, né? Em outras pílulas queridinhas aí das mulheres. Por que, que eu falo queridinha? Porque a drospirenona é um tipo de progesterona que tem um benefício para mulheres que têm pele oleosa, que têm acne, que tem cabelo oleoso. Então, é, muitas mulheres sabem disso, né? A gente muitas vezes usa a pílula contraceptiva não só como método contraceptivo. A gente pode usar a pílula contraceptiva para ter outros benefícios para a mulher. Claro que para muitas mulheres eu sei sim que a pílula é, anticoncepcional tem malefícios sim, não tem receita de bolo, tá? A gente tem que <laughs> avaliar cada caso. Mas a drospirenona é uma progesterona que tem um pequeno efeito antiandrogênico, então ela pode melhorar sintomas de hiperandrogenismo. Então, eu acho que a grande vantagem dessa nova pílula é a vantagem de a gente poder usar só progesterona, né? que a gente já tinha antes, outras pílulas que tinham drospirenona com estrogênio e agora a gente tem a vantagem de usar para as mulheres que têm pele oleosa, que têm acne, que querem usar progesterona ou para prevenir gravidez ou apenas para tratar sintomas de hiperandrogenismo, a gente tem agora a nova pílula no mercado e vou, vou colocar aqui a foto dela para vocês e se tiverem alguma dúvida podem enviar que estou aqui à disposição para responder vocês. Um grande abraço, tudo de bom!